nace con el objetivo de proveer a los apicultores de herramientas que les permitan realizar una gestión más inteligente de sus colmenares. Llevamos un año desarrollando tecnología para monitorizar determinados parámetros de la colmena que están directamente relacionados con su salud, así como de herramientas de gestión para organizar y visualizar todos los datos derivados de la monitorización y del propio conocimiento del apicultor. Gobi se encuentra ya disponible en Google Play para dispositivos Android y, entre otras cosas, permite monitorizar la actividad de vuelo de la colmena con la cámara del smartphone. En la actualidad, nos encontramos desarrollando una plataforma cloud para sincronizar todos los datos recogidos en una base de datos pública, donde se analizarán y estudiarán para intentar ayudarnos a entender un poco más el maravilloso mundo de las abejas y todos sus problemas.